Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamualaikum dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan pagi ini saya berada di lokasi uh, pondok pesantren Muhammad Al-Fatih uh, Yang insya Allah uh, sebentar lagi kita akan mengadakan peletakan batu pertama Pembangunan Masjid Muhammad Al-Fatih yang seyogianya atau rencananya estimasi kita akan dibangun tiga lantai di sini. Jadi saya berharap pada saudara-saudaraku di seluruh Indonesia terutama saudaraku eh, Ketua DKM Masjid Pertamina, saudaraku Ketua DKM eh, Mesir Asabri eh, di BUMN, saudaraku yang ada di BUMN bila mana berkenan untuk menjadi donatur ya kami segenap seluruh panitia pembangunan masjid dan pondok pesantren mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita niatkan ini menjadi amal amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sekali lagi saya mohon dukungannya, mohon doanya semoga pembangunan masjid eh, segera terlaksana dan pondok pesantren yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan kita selalu diberikan kemudahan. Juga bagi para donatur yang memang ingin membantu nanti rekening eh, pendahara dan kepengurusan masjid dan pesantren uh, siap kita uh, share. Semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.